боғбон навдаҳои пастро буридааст ба дарахт баромадан душвор шудасте ой термизак ту боз дуздӣ омадӣ не бобоҷон пас дар боғи ман чӣ кор мекунӣ норбон мефурӯшам норбон дар боғи ман мефурӯшӣ норбон аз они ман аст ҳар куҷо ки хоҳам мефурӯшам